ಹಲೋ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರೌಂಡ್ ನಾಳೆ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಬೈಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ಸು ಸೈಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬೇರೆ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಹೈಬ್ರಿಡು ಬೈಕ್ದು ಸ್ಕೂಟಿದು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಬೆಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇ e ಎಮ್ ಐಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತೊಗೊತೀವಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಇದು ವೀಕ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಟು ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಮಂಡೇ ಟು ಸಾಟರ್ಡೇವರೆಗೂ ಒಂದು ಆಫರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಮಂಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಫರ್ ಏನಿದೆ ಈ ವೀಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಫರ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವೀಕ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮದು ಸೆಟಪ್ಪು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬರೋಣ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ನ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡೋರು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾರ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟೇಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಜಾ ಜಾವ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಂತೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನು ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಆಫರ್ ಇದೆ ವೀಕ್ ಟು ವೀಕು ಮತ್ತು ಏನೋ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಸ ಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಏನು ಮೈಲೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೋನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೋನ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಂದ ಅಲಾರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೇ ಏನು ಏಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸ್ ತರ್ಸಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟೀಮು ಇರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಔಟ್ಲೋಗ್ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೈಟೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಬೇಕಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೈನ್ ತಿಂಗು ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ವರ್ಕು ಟೂ ಡೇಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ uh, ಒಳ್ಳೆ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್